अन्य सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साई सम्माननीय सभामुख महोदय माननीय सदस्यज्यूहरू एउटा कथा भन्न चाहन्छु म एउटा गाउँमा चोर आएछ चोर आइसकेपछि गाउँले चोर आयो भनेर थाहा पाएछन् अनि सबै गाउँले चोर आयो चोर आयो भनेर बाहिर निस्केछन् अनि चोर चाहिँ पछाडिबाट भागेर जहाँ गाउँले चोरायो चोरायो भने भने त्यो भिडमा मिसिएछ फेरि त्यसपछि त्यहीँबाट उसले चिच्याउन थालेछ चोर आयो चोर आयो भनेछ गाउँलेलाई थाहा भएनछ कि उहाँहरूकै भिडमा त्यही चोर पसिएको थियो अहिले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन जो सडकमा भइरहेछ स्वयं भ्रष्टाचारीका आरोप लागेका आरोपीहरू भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद भन्दै हिँडेका छन् यसले अहिले होइन चौतिस वर्षदेखि यही प्र्याक्टिस भइरहेछ भ्रष्टाचार विरुद्धका कुराहरू उठ्छन् स्वयं भ्रष्टाचारका आरोपितहरू भ्रष्टाचारका विरुद्धको आन्दोलनमा जान्छन् र भ्रष्टाचार भनेको सिर्फ पैसाको चलखेल होइन यो देशको कानुनलाई मिच्नु पनि भ्रष्टाचारको एउटा अर्को नमुना हो भ्रष्ट भनेको भ्रष्ट आचरण हो त्यो भएको हुनाले म कहिलेकाहीँ यो सडकमा उठेका आन्दोलनलाई हेर्दाखेरि मलाई आफै दिक्क लाग्छ किनभने यस्ता प्रवृत्तिका आन्दोलनले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण होइन कि भ्रष्टाचारलाई धन थप संरक्षण गर्दछन् र अर्को एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु एउटा कुरा कुराले ठिक्क कामले दिक्क भएको छ यो संसद ल आज यो संसदमा सबै माननीयहरू हुनुहुन्छ यो देशमा भ्रष्टाचारलाई निर्मूल बनाउने कानुन बनाउने यदि कोही थलो हो भने यही सदन हो तपाईँ हामी माननीयज्यू मात्रै हो यहाँभन्दा अन्त काहीँ पनि ठाउँ छैन तर भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नका लागि अहिले बन्दै गरेको कानुन या बनिसकेको कानुनलाई पनि म्याद हदबन्दी भनेर पाँच वर्ष मात्रै तपाईँको छानबिन गर्न पाउने भनेर यहीँ सदनबाट गएको छ हामी सडकमा होइन कि यही सदनमा के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ म आज नाम भन्न चाहन्छु ल तयार हुने हो भने तपाईँहरू तयार हुनुहोस् ल सुडान घोटाला घोटालाकाण्डको छानबिन गर्न लाउडा घोटाला काण्ड छानबिन गर्न चेज एयर काण्ड छानबिन गर्न चाइना साउथ इस्ट काण्ड छानबिन गर्न एयरबस काण्ड छानबिन गर्न वाइट बडीको छानबिन गर्न तेत्तिस किलो सुन काण्ड छानबिन गर्न एनसेललाई छानबिन गर्न चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न फोर जी काण्डको जलविद्युत फोर जी टेलिफोन सेवाको काण्डलाई छानबिन गर्न न्यारो बोडी ओम्नी अमेरिकाबाट आएको स्रोत नभएको चालिस करोडको काण्ड महराको टेप काण्ड क्यान्टेनमेन्ट घोटालामा आठ हजार चार सय साठीजना लडाकुको नामै नभएका लडाकुको अरबौँ रुपियाँ वर्षौँसम्म हिनामिना गर्ने काण्ड बुढी गण्डकीको जलविद्युत काण्ड त्यति गरेर लाइसेन्स छपाई कमिसन काण्ड ललिता निवास प्रकरण नक्कली भुटानी शरणार्थी नेपाल ट्रस्टको जग्गाको प्रकरणमा तपाईँको काण्ड सिसिटिभी फुटेज काण्ड पच्चिस मेगावटको सोलर ठेक्का काण्ड नेपालकै पहिलो जुट मिलको तपाईँको जग्गाको प्रकरण काण्डमा के तपाईँहरू साँच्चै भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्ने हो भने पार्टी पङ्क्ति दल सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर कानुन बनाउन तयार हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ भने ल म हेर्न चाहन्छु हात खडा गर्नुहोस् न ल गर्नुहोस् खडा हुनुहुन्छ कोही त्यही भए हुनाले मैले अहिले पनि भन्न चाहन्छु यसो नगरौँ कृपया तिमी हेरे जस्तो गर्नु म देखे जस्तो गर्छु तिमी खेदे जस्तो गर्नु म दौडे जस्तो गर्छु यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दैन भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई तिन पुस्ते सम्पत्ति हरण गर्ने आजीवन कारावास ठोक्ने कानुन यही सदनबाट आजका दिनबाट पार्टी पङ्क्ति सिद्धान्त नम्बर लागू गरौँ हामीले कानुन बनाएर त्यसपछि कारवाही गर्न कसले रोक्छ कसैले रोक्दैन त्यही भएर सडक आन्दोलनभन्दा संसद आन्दोलन गरौँ संसदमा एकजुट भएर अगाडि बढौँ म यही भन्न चाहन्छु र साथसाथै सम्पूर्ण माननीयजीहरू अनुरोध छ हामी सम्पत्ति देखाइदिउँ न हाम्रो चुनावी खर्च देखाइदिउँ न एकछिन तपाईँको भ्रष्टाचारका काण्डमा कहीँ न कहीँ हामी यही संसदभित्र भएकै व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको छ अर्थात् आफ्नो नाम नजोडे पनि आफ्ना आसेपासेको नाम जोडिएको छ आज यो देश भ्रष्टाचारले व्याप्त भएको छ भ्रष्टाचार मूल अक्रान्त छ त्यही भएर सडकमा होइन सदनबाट कानुन बनाऊ यति भन्दा बिदा हुन्छ हस् धन्यवाद बोल्न दिएको सभामुख महाध्यज्यू सम्माननीय सभामुख महोदय यति बेलाको अर्थ प्रणाली निकै जटिलतामा निकै अप्ठ्यारोमा पुगेको छ यसै प्रसङ्गसँगै देशमा भ्रष्टाचारका विषयहरूमा हामी गम्भीर समीक्षा छलफल बहस र आम जनताको भावना प्रकट भएको विशेष अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय हामी देशको अर्थ प्रणाली सुधार गर्ने र लयमा ल्याउने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ चालु नौ महिनामा व्यापार घाटा सत्र प्रतिशत सत्र पोइन्ट एक प्रतिशत रहेको छ राजस्व लक्ष्य कुल चौध खर्ब तिन अरब मध्ये साठी प्रतिशत पनि नपुग्ने देखिन्छ आर्थिक वृद्धि चालु वर्षमा आधारभूत मूल्यमा दुई पोइन्ट सोह्र प्रतिशत र उत्पादनको मूल्यमा एक पोइन्ट छ्यासी प्रतिशत भएको देखिन्छ पुरानो ऋणको साभा ब्याज तिर्न पनि थप ऋण ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ दाताहरूबाट अपेक्षा गरिएको पचपन्न अरब मध्ये नौ प्रतिशत मात्रै आएको देखिन्छ र यो देशको चाहिँ अवस्था हो निजी क्षेत्रले मात्रै सत्तरी प्रतिशत रोजगारी बयासी प्रतिशत आर्थिक उत्पादकत्व र पचासी प्रतिशत ब्याङ्किङ लगानी सार्वजनिक यातायातमा मात्रै अन्ठानब्बे प्रतिशत लगानी गरेर देशको यो अहिलेको चाहिँ अवस्थामा आर्थिक क्षेत्रमा टेवा पुर्याएको हामी पाउँछौँ र यति बेला मिटर ब्याजीको अवस्था यति बेला व्यवसायीको अवस्था यति बेला ब्याङ्कबाट लोन लिएका नागरिकहरूको अवस्था जटिल बनेको छ र यही अवस्थामा यति बेला हामी सबैले सुनेको यो खास गरी यो नेपाली नागरिकलाई विदेशी बनाएर नेपाली नागरिक त पनि विदेशी बनाएर अर्को देशमा पठाउने गम्भीर प्रकारको घटना सार्वजनिक भएको छ यो घटनामा कतिपय माननीयहरूले यहाँ सरकारको बारेमा प्रश्न उठाउनु भएको छ मैले त सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु राम्रो काम गरेको बेलामा इमान्दारितापूर्वक समर्थन गर्न डराउनु हुँदैन यो भ्रष्टाचारको विषय पक्ष र प्रतिपक्षको विषय होइन यो साझा हामी नागरिकहरूको नेपालको साझा विषय हो के नेपाल सुशासन नभएको देश हो सम्माननीय सभामुख महोदय के न्याय लुटिएको देश हो के चाहिँ कानुन मरेको देश हो जिम्मेवारी समाप्त भएको देश हो दायित्व गुमनाम भएको देश हो र जवाबदेता नभएको देश हो र सम्माननीय सभाको महोदय यदि यी विषयहरूको प्रत्याभूति दिलाउने देशको रूपमा हामी परिचित हुनु छ भनेदेखि भ्रष्टाचारको यो अभियानमा हामी साझा सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ आरोप प्रत्यारोप होइन एउटा विषयको छानबिन चलिरहेका बेलामा अर्को विषय उठाइदिएर सम्पूर्ण मान्यजीहरूसँग म विषय अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस प्रकारले विषयान्तर नगरौँ अहिले यति बेला भुटानी शरणार्थीहरूको विषय गम्भीरतापूर्वक उठेको छ सबै मिलेर यो खास गरी आठ सय पचहत्तरजनासित सम्बन्धित रहेको यो विषयमा सत्य तथ्यलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनुको निम्ति सरकारलाई हामी सबैले सम्बन्ध निकायहरूलाई सहयोग पुर्याउनु पर्ने यति बेलाको हामी सबैको साझा कर्तव्य र दायित्व हो किनभने यो विषयका कारणले भुटानमा रहेका त्यहाँबाट साँच्चीकै शरणार्थी भएकाहरू त यसै पनि लज्जित बनेका छन् त्यसको साथसाथै अमेरिका जस्तो देश पनि हाम्रो देशले के गरिरहेका छ भन्ने कुराको निकै चाहिँ नकारात्मक चित्रण लिएर अमेरिका जस्तो हाम्रो मित्र राष्ट्र पनि पक्कै पनि चासो रूपमा चासोको रूपमा हेरेको हामी पाउँछौँ नजिकका भारत र चिन जस्ता देशहरू जसले अहिलेको विश्वमा आर्थिक हिसाबले पनि अरू कहीँ हिसाबले प्रगति गर्दै अगाडि बढेका छन् र ती दुईवटा छिमेकी देशको बिचमा हामी छौँ र हामीले हाम्रो देशको राष्ट्रियता हाम्रो देशको सार्वभौमिकतालाई मध्यनजर गर्दै यस प्रकारका घटनाहरूलाई हामीले ठिक ढङ्गले ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल दुई हजार बाइसमा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल चौतिस अङ्कसहित एक सय असी देशमध्ये एक सय दस स्थानमा देखिएको छ यो गम्भीर हो र यसले पनि के कुरो देखाउँछ भनेदेखि हामीले यो क्षेत्रमा सामूहिक सङ्कल्प गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सामूहिक रूपमा दोषारोपण गर्ने होइन हामी मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा यो चाहिँ तथ्याङ्कले पनि प्रष्ट गरेको छ राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनप्रति नै एक प्रकारको वितृष्ण पैदा भएको छ भर्खरै बल्ली मान्नेहरूले पनि केही विषयहरू उठाउनुभयो कतै देशबाट हाम्रो कार्यकारी प्रमुखहरू देशमा भ्रमण जाँदाखेरि कुनै त्यस प्रकारका परिघटनाहरू हुन्छ नि भनेर जुन सचेत बनाउनु भएको छ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हावामा बहस नगरौँ तथ्यमा हामी उभिएर बहस गरौँ र सबै दलसँग सुझाव लिएर मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यस प्रकारका देशहरूको नेपालको कुटनीति नेपालको सार्वभौमिकता नेपालको अखण्डतालाई अछुण राख्ने गरी अगाडि बढ्ने विश्वास पनि प्रधानमन्त्रीले यो सदनमा नै पेस गरेर अगाडि जानुहुनेछ म यो कुरा पनि आशंका नगरिकन बुझ्न म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस कारणले सम्माननीय सभामुख महोदय हामी यो छानबिनको प्रक्रियामा रहेको विषयलाई विषान्त नगरिकन पहिला पनि उठेका थिए कतिपय कुराहरू ती कुराहरूको पनि क्रमशः हामी छानबिन गर्नेछौँ क्रमशः त्यस प्रकारका विषयहरू जस्तो ओम्नी प्रकरण सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरण बालुवाटार प्रकरण कहिलेकाहीँ एनसेल e प्रकरण सुन प्रकरण तस्करी प्रकरण जस्ता विषयहरू छन् उठेका थिए यी विषयहरूको पनि हामी छानबिन गरौँला तर अहिले जसरी चाहिँ नेपालको प्रशासन प्रहरीले सक्रियतापूर्वक यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनको निम्ति पहल कदमी लिएको छ सरकारले जसरी तदारुकता साथ गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वयं चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री पहल लिनुभएको छ हामी यो विषयलाई सबैको चाहिँ सहयोग सबैको चाहिँ मद्दत लिएर निष्कर्षमा पुर्याउनुको निम्ति म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्पूर्ण मान्यजीहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजस्व अनुसन्धान विभाग सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग राष्ट्रिय सतर्क केन्द्र जस्ता महत्त्वपूर्ण निकायहरू छन् यी निकायहरू सुस्ताएर बस्नु हुँदैन यी निकायहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पुऱ्याएर के के कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो यो सदनले त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर यी निकायहरूलाई पारदर्शी यी यी निकायहरूलाई सक्रिय यी निकायहरूलाई पूर्ण रूपमा काम गर्ने गरी हामीले अगाडि बढायौँ भनेदेखि यस प्रकारका उठेका कुराहरूलाई हामीले टुङ्गोमा पुर्याउन सक्छौँ त्यस कारणले सामान्य सभामुख महोदय यो भुटानसित शरणार्थी प्रकरणसित जोडिएका विषयहरूमा कानुनी हिसाबले दोषी नहुम्किने गरी दोषी कुनै पनि हालतमा नउम्किने गरी र यो सङ्गठित अपराध हो राज्य विरुद्धको अपराध हो यो मानव व्यक्तिगणसित सम्बन्धित अपराध हो यो चाहिँ खास गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण र कृत्य ठगीसित सम्बन्धित अपराध भएको हुँदाखेरि यो चाहिँ अपराधलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुको निम्ति यो सदनमा ऐकता प्रकट होस् र नेपाल सरकारले तदारुकता साथ निष्कर्ष निष्कर्षमा पुर्याओस् र हामी कसैले पनि पूर्वाग्रह नराखिकन उठेका विषयहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति अगाडि बढाउँ यही विषय सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत राख्दै मेरा संक्षिप्त बनाइ अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री गणेश पराजुली समय चार मिनट त्यस पछाडि मान्य सदस्य ज्ञानबहादुर साई सम्माननीय सभामुख महोदय लोकतन्त्रको भावना र मर्मसँग व्यथिति र भ्रष्टाचार सँगै रहन कदापि सक्दैन शान्ति र अमन चयन मानव अधिकारको संरक्षण परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन सामाजिक सुरक्षा संवैधानिक हकहरूको संरक्षण नागरिक स्वतन्त्रता र अस्मिताको सुरक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण दायित्व लोकतान्त्रिक सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो कानुनी राज्यमा व्यक्तिले अपराध गरेमा कानुनको निर्मम प्रयोग गरेर अपराध र अपराधीलाई न्यायको कटघरामा उभ्याएर दण्डित गराउनु कानुनी राज्यको न्यूनतम दायित्व हो तर यहाँ नेतृत्वमा रहेकाले नै राजनैतिक तथा राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर यसको ठिक उल्टो आचरण देखाइरहेको अवस्था छ राज्य संयन्त्र सञ्चालनमा उच्च तहका राजनैतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरू नै आफै जगन्य अपराध तथा र भ्रष्टारमा लिप्त भएको बलियो शङ्काको घेरामा देखिएको अवस्था उजागर हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै आज सम्पूर्ण नेपाली जनताले ज्यादै लज्जाको बोध गरिरह गरिरहनु परेको अवस्था छ सभामुख महोदय अपराधी र भ्रष्टाचारीको न कुनै जात हुन्छ न कुनै धर्म भ्रष्टाचारी केवल अपराधी मात्र हुनुपर्ने हो र सम्पूर्ण राष्ट्रको शत्रु हुनुपर्ने हो तर यस सम्मानित सदनमा आफ्नो पार्टीको नेता कुनै पनि अपराधमा मुसिँदा उसको बचाउमा निकै निष्कृष्ट नाटक मञ्चन भएको देख्ने गरिन्छ र त्यस्ता नाटक मञ्चन जिम्मेवार भनिएका दल जसले आम नेपाली जनतालाई सुशासनका जुट्टा बाचा गरेर आउनुभएको छ खबरदार अब यस्तो नाटक मञ्चन गरेर जनतालाई भ्रम छर्ने तथा मुद्दालाई विषयान्तर गरी जनतालाई झुक्क्याउने खेल अब नगरियोस् यस सम्मानित सदनमा आम नेपाली जनताले अनुमोदन गरेर पठाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सशक्त सशक्त उपस्थिति पनि छ भन्ने कुराको हिक्का राखियोस् वर्तमान गृह प्रशासनले भुटानी शरणार्थीसँग जोडिएको राज्य विरुद्धको अपराध तथा व्यतिथि निवारणसँग निवारणको लागि देखाएको सक्रिय सक्रियतालाई धन्यवाद दिँदै यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउन खुट्टा नकमाई अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दछु तर अझै पनि शङ्कास्पद उच्च ओहदामा रहेका सबै व्यक्तिहरूको अनुसन्धान गर्नमा पक्राउ गर्नमा अलमल र ढिलासुस्ती भइरहेको महसुस गरिरहेको वर्तमान अवस्थालाई अनुस अनुसन्धान गर्नमा पक्राउ गर्नमा र अलमल र ढिलासुस्ती भइरहेको महसुस गरिरहेको वर्तमान अवस्थालाई चिर्दै आम नागरिकलाई विश्वास दिलाउनु अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूको जिम्मेवारी हो सदा चाहिँ यतिखेर सेवक नेपाल प्रहरीलाई आम नेपालीको साथ रहेको छ सँगसँगै मेरो पार्टीको पनि पूर्ण साथ रहेको सहयोग रहेको जानकारी गराउँदछु तसर्थ हिम्मतका साथ अगाडि बढ्न दायाँ बायाँ नहेर्न कर्तव्य निर्वाह गर्न माथिकाहरूको आदेश नफर्कन अनुसन्धान र अभियोजन गर्न अधिकृतहरूलाई दह्रो पाइला टेक्न अनुरोध गर्दछु आग्रह पनि गर्दछु सभामुख महोदय आफ्नै देशका नागरिकलाई नागरिकता च्यात्न लगाएर अनागरिक बनाएर नक्कलै भुटानी शरणार्थीको नाउँमा तेस्रो देशमा बेच्न ठुलो धनराशि असुल्न उद्धत तस्करहरू ठगहरू जोसुकै हुन् त्यस्ता संलग्न अभियुक्तहरूलाई कानुनी कटघडामा ल्याएर दण्डित गर्न मौजुदा कानुनमा कुनै कमी नरहेको हुँदा आम जनतालाई भरोसा हुने गरी कानुनी राज्यको आभास गराउन अब कुनै पनि बाहनामा ढिला गरिनुहुन्न सभामुख महोदय राज्यको सङ्गठित अपराध निवारण ऐन दुई हजार सत्तरी भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि दुई हजार तिन मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा दुई सय उनापचासको ठगी सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका कानुनहरूको भरपोक प्रयोग गरेर यसमा संलग्न माथिल्लो तहका संरक्षकहरू इन्फोर्सरहरू फिक्सरहरू क्लिनरहरू र लाउन्डरहरूको समेतको संलग्नता संलग्नतालाई भित्री तहसम्म पुगेर निष्पक्ष अनुसन्धान अगाडि बढाउन तथा दोषी कसैलाई पनि राजनैतिक आवरण वा त्यस्तो कुनै बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रयास नगरियोस् पनि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै गृहमन्त्रीज्यूलाई सदनमा उपस्थित भई कारवाही प्रक्रियाको यथार्थ जानकारी साधन सदनलाई जानकारी गराइयोस् पनि अनुरोध गर्दछु धन्यवाद